नमस्कार जीचेम्पेन्ट को फर्मेशन अफ बन्ड्स ट्युटोरियलमा स्वागत छ यो ट्युटोरियलमा हामी सिक्ने छौं भइरहेको बन्डमा बन्डहरू थप्न बन्डहरू ओरिएन्ट गर्न स्टेरियोकेमिकल बन्डहरू थप्न र इन्भर्स वेज ह्याशेस यहाँ म उबुन्टु लिनक्स अपरेटिङ सिस्टम संस्करण 12.04 प्रयोग गर्दै छु जीकेम्पेन्ट संस्करण 0.12.10 यो ट्युटोरियल अनुसरण गर्न तपाईलाई यी ज्ञान हुनुपर्छ जीचेम्पेन्ट केमिकल स्ट्रक्चर एडिटर यदि छैन भने सान्दर्भिक ट्युटोरियलको लागि कृपया हाम्रो वेबसाइट हेर्नुहोस् मैले इथेन संरचना सहितको एउटा नयाँ जीचेम्पेन्ट एप्लिकेशन खोलेको छु स्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्सलाई अनस्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्समा बदल्न सिकौं इथेन संरचना कपी गरौँ र यसलाई डिस्प्ले एरियामा दुई पटक पेस्ट गरौँ select one or more objects टुलमा क्लिक गरौँ इथेन संरचना छान्न यसमा क्लिक गरौँ संरचना कपी गर्न कन्ट्रोल सी थिचौ र संरचनाहरू पेस्ट गर्न कन्ट्रोल भी दुई दुईवटा संरचनाहरू एक अर्कामा ओभरल्याप भएको याद गरौँ दोस्रो ओभरल्याप संरचनालाई अलि पर सारौँ संरचनामा कर्सर राखौं र यसलाई माउसले तानौं संरचनामा कार्बन एटमहरू बीचको एकल बन्ड हेरौं पहिले एकल बन्डलाई दोहोरो बन्डमा परिवर्तन गरौं Add a bond or change the multiplicity of an existing one टुलमा क्लिक गरौं दोस्रो इथेन संरचनामा भएको बन्डमा क्लिक गरौं एकल बन्ड एउटा दोहोरो बन्डमा परिवर्तन भएको हेरौं हाइड्रोजन एटमहरूको संख्या 6 देखि 4 मा घट्छ नयाँ संरचना इथिन हो अब एकल बन्डलाई एउटा टेब्बर बन्डमा बदलौं तेस्रो इथेन संरचनाको भइरहेको बन्डमा दुई पटक क्लिक गरौं एकल बन्ड टेब्बर बन्डमा बदलिएको याद गरौं हाइड्रोजन एटमको संख्या 6 बाट 2 मा घट्छ नयाँ संरचना इथाइन हो संरचनाहरूको नाम लेखौ add or modify a text टूलमा क्लिक गरौँ संरचनाहरू मुनि क्लिक गरौँ संरचनाहरूको नाम इथेन इथिन र इथाइन एन्टर गरौँ अब टेट्राहेड्रल जियोमेट्री बारे सिकौं संरचनाहरूलाई एकातर्फ सारौं सबै अब्जेक्टहरू छान्न कन्ट्रोल ए थिचौं select one or more objects टुलमा क्लिक गरौ र संरचनाहरू तानौं यहाँ टेट्राहेड्रल मिथेन संरचनाको एउटा स्लाइड छ सबै बन्डको लम्बाई 1.09 एंगस्ट्रम बराबर छन् टेट्राहेड्रल मिथेन संरचनामा सबै बन्डको कोण 109.5 डिग्री बराबर छ अब टेट्राहेड्रल इथेन संरचना कोरौ add a bond or change the multiplicity of existing one मा क्लिक गरौ डिस्प्ले एरिया मा क्लिक गरौँ तेर्सो दिशामा बन्ड ओरिएन्ट गरौँ बन्डको प्रत्येक धारमा तीनवटा बन्ड कोरौ एउटा टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनाउन बन्डहरू ओरिएन्ट गरौँ प्रत्येक धारमा क्लिक गरौँ अनि तीन बन्डहरूलाई विभिन्न दिशामा त्यसै त्यसैगरी अन्य धारमा पनि कोरौँ अन्तमा हाइड्रोजन एटमहरू जोडौँ हाइड्रोजन एटमहरू जोड्न क्यापिटल H मा एउटा सब मेनु खुल्छ जसमा हामी H छान्ने टुलबक्समा हाइड्रोजन एटम देखा पर्छ add or modify an atom टूलमा क्लिक गरौँ हाइड्रोजन एटमहरू थप्न सबै स्थानहरूमा क्लिक गरौँ अब स्टेरियोकेमिकल बन्डहरूलाई इथेन संरचनामा थपौं टुलबक्समा उपलब्ध स्टेरियोकेमिकल बन्डहरू हुन् add a wedge bond add a hash bond add a Squiggle bond Add a 4 bond इथेनलाई स्टेरियोकेमिकल संरचनामा बदल्न एड ए वेज बन्ड प्रयोग गरौँ एड ए वेज बन्डमा क्लिक गरौँ अनि सबै बन्डहरूमा क्लिक गरौँ परिवर्तनहरू हेरौँ एड ए ह्याश बन्डमा क्लिक गरौँ र डिस्प्ले एरियामा क्लिक गरौँ अब म इन्भर्ट वेज ह्याशेस को व्याख्या गर्नेछु एडिट मेनुमा जाऊ प्रेफरेन्सेस मा नेभिगेट गरौ र यसमा क्लिक गरौँ जीचेम्पेन्ट प्रेफरेन्सेस विन्डो खुल्छ इन्भर्ट वेज ह्याशेस मा क्लिक गरौ यदि सेट गरिएको छ भने वेज ह्याशेस बन्डहरूले सामान्य तरिका अपनाउने छन् साँघुरो टुप्पो बन्डको सुरुमा हुन्छ र फराकिलो टुप्पो अर्को अन्त्यमा हुन्छ यसले बन्डलाई सही रूपमा भिजुअलाइज गर्न सघाउँछ डिफल्ट कन्भेन्सन जीकेम पेन्टमा उल्टो छ किनकि यो अधिक रूपमा परिप्रेक्ष्य नियमहरूसँग मिल्ने छ ह्यास परिवर्तनहरू हेरौं विन्डो बन्द गर्न क्लोज बटनमा क्लिक गरौं इथेन संरचनाको बन्डहरूलाई एड ए ह्यास पोइन्टमा परिवर्तन गरौं एड ए ह्याच बन्डमा क्लिक गरौँ सबै बन्डहरुमा क्लिक गरौँ अब फाइल सेभ गरौँ टूलबारको सेभ द करेन्ट फाइल आइकनमा क्लिक गरौँ सेभ एज डायलग बक्स खुल्छ फाइलको नाम फर्मेसन अफ बन्ड्स इन्टर गरौँ सेभ बटनमा क्लिक गरौँ संक्षेपमा हेरौं यो ट्युटोरियलमा हामीले सिक्यौं भइरहेको बन्डमा बन्डहरू थप्न बन्डहरूको दिशा मिलाउन स्टेरियोकेमिकल बन्डहरू थप्न र इन्भर्स वेज ह्यासेस कार्यको रूपमा प्रोपेनलाई प्रोपाइनमा बदल्नुहोस् प्रोपेन र ब्युटेन संरचनाहरू कोर्नुहोस् स्टेरियोकेमिकल बन्ड देखाउनुहोस् तपाईको पूरा कार्य यस्तो देखिनुपर्छ यो URL मा उपलब्ध भिडियो हेर्नुहोस् यसले स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्टको सार दिन्छ यदि तपाईसँग राम्रो ब्यान्डविड्थ छैन भने डाउनलोड गरी हेर्न सक्नुहुन्छ स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्ट टिमले स्पोकन ट्युटोरियल प्रयोग गरी कार्यशाला सञ्चालन गर्छ अनलाइन टेस्ट पास गर्नेलाई प्रमाणपत्र प्रदान गर्छ विस्तृत जानकारीको लागि कृपया contact@spoken-tutorial.org मा लेख्नुहोस् spoken tutorial project talk to a teacher प्रोजेक्टको एक भाग हो यसलाई national mission on education through ICT MHRD Bharat सरकारको सहयोग रहेको छ यो मिशन सम्बन्धी थप जानकारी तलको लिंकमा उपलब्ध छ यो स्क्रिप्टमा जयन्ती चौधरीको योगदान रहेको छ म मन्दिरा थापा बिदा हुँदैछु सहभागिताको लागि धन्यवाद नमस्कार